कीमत मणियो रे नैन कीमत सुनियो नैनो कीमत मणियो रे नैनो कीमत सुनियो रे नैना ठग लेंगे नैना ठग लेंगे ठग लेंगे नैना ठग लेंगे जगते जादू फूकेंगे रे जगते जगते जादू जगते जादू फूकेंगे रे नींद बंजर कर देंगे नैना ठग लेंगे नैना ठग लेंगे ठग लेंगे नैना ठग लेंगे भला मंदा देखे न पराया ना सगारे नैनो को तो डसने की जसका लगा रे भला मंदा देखे न परायण सुगारे नैनो की तो डसने की का लगा रे नैनो का जहर नशीला रे नैनो का जहर नशीला नैनो का जहर नशीला रे नैनो का जहर नशीला